This team，is my 是二零一九年四月十五日，法国巴黎圣母院的大火震惊了全世界。失火点位于法国巴黎圣母院教堂阁楼处，大火导致其尖顶坍塌，中后部的木质屋顶完全被烧毁，而其实质的拱顶大部分得以保存。几百名的消防员彻夜扑救，直至第二天黎明，大火得以扑灭，挽救了建筑物的整体结构。 这场火灾似乎引起了地外生命的关注，他们制作了一副麦田怪圈，表示哀悼。您可能会觉得这样比较夸张，但是六月一日的这个麦田怪圈确实很蹊跷。二零一九年六月一日，在法国巴黎北部附近的一个小型的被称为法国圣母教堂的附近，出现了一个新的麦田怪圈，它被绘制在那里，似乎是为了纪念四月十五日在法黎圣母院大教堂发生的悲剧性火灾。这个新麦田圈在巴黎圣母院北面绘制。 几乎相同的经度，它附近是和巴黎圣母院同名的小教堂——法国圣母教堂。在巴黎市中心，巴黎圣母院附近没有大型农田，因此，如果有人希望绘制一幅麦田圈以纪念这一悲惨事件，那么他们选择同一经度稍微往北走，并在一个同名小型教堂旁边的农田里画一幅纪念画是完全合理的。俯瞰这座教堂，你可以发现上面有一个十字架。如果说十字架代表了人类的信仰， 之一，这个麦田怪圈在十字架稍下的地方，可能表示谦逊。你也许会说，这可能是人造的，一些人试图宣传宗教思想。但是从视频中看，麦子的秸秆有膨胀、弯曲的现象，不太可能像是人为机械所压迫。 如何解读这个麦田怪圈呢？这个麦田圈的构图其实很常见，类似有很多。也许外星人眼里万物一体，并没有什么宗教。记得某个接触案例中，外星人说：“我们的上帝就是自然，你对自然施加什么，它也会回报什么。”从构图来看，一个大圈里面一个大圆带着一个小圆，可能代表的是地球和月亮，表示地月系统。它们又在一个更大圆的下方，可能代表太阳。 表示太阳系，它们又在宇宙更大的系统内，一切都包含和被包含的关系，都是一个整体。顶部的几个半圆形可能代表扬升，一种轻盈，它和下方几个大圆的零重产生了对比，代表太阳系从第三、第四密度扬升到第五乃至更高密度。那么意识振动频率的提升，也许就是他们的祝福。半月形也可能代表更高的系统，可以从宇宙系统结构去理解它。太阳系围绕。 银河系黑洞质点旋转，银河系围绕侍女座本超星系团质点旋转，侍女本超星系团围绕拉尼亚凯亚超星系团质点旋转。外星人似乎想说：人类啊，不要局限于一方天地去想象广袤的宇宙，将思维拓展到更高宇宙吧。 当然，也有人说，这只是一部分外星人试图表达自己的存在感。至于这种存在感的目的何在，很难说。比如《人类的盟友》这本书就是类似的观点，认为是假扮某种先知而已。当然，如果真的是外星人制作，他们真正想表达什么呢？谁也不清楚，现在也仅仅是猜测。关键是不要迷信，要客观理性分析。您说呢？ 如果你喜欢这个频道，欢迎订阅，期待你的留言。